Hai apa khabar semua, salam sejahtera Semoga masih lagi tenang dalam apa jua yang anda lakukan Untuk video kali ini, saya akan menjawab satu persoalan yang diberikan kepada saya oleh seorang rakan guru ah, Beliau bertanyakan tentang apakah maksud ataupun apakah itu kaedah ah, pemikiran rekayasa Atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil design thinking Baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin ini adalah pertama kali anda mendengar perkataan rekayasa. Kalau kita merujuk kepada Kamus Dewan, ini adalah definisi yang diberikan. Uh, secara pendeknya rekayasa merujuk kepada uh, unsur-unsur ilmu yang kita gunakan untuk melaksanakan sesuatu kerja ataupun melaksanakan sesuatu uh, tugasan ataupun mekanisme dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Untuk design thinking ataupun pemikiran rekayasa, kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan bukan sahaja masalah tetapi juga untuk menghasilkan rekaan ataupun inovasi yang berkaitan dengan apa jua yang kita nak selesaikan. Baiklah, apa apa yang terkandung dalam pemikiran rekayasa ini? Ia adalah satu kaedah yang melibatkan uh, lima proses penting. Saya gunakan bahasa Inggeris terlebih dahulu. Uh, proses pertama dipanggil empathize, kemudian define, kemudian ideate, prototype dan last sekali ataupun yang paling akhir sekali testing ataupun test. So kalau kita lihat uh, proses-proses ini, ia dimulakan dengan uh, empathy ataupun human centered design. Human centered design maksudnya kita melakukan uh, sesuatu reka bentuk itu berasaskan kemahuan dan kehendak uh, manusia ataupun uh, Uh, sasaran kumpulan sasaran kita uh, untuk empati ini kita haruslah menjalankan sesuatu kajian terlebih dahulu apa sebenarnya yang dihadapi oleh uh, orang yang terlibat dalam masalah yang kita nak selesaikan tersebut contohnya kalau kita nak selesaikan masalah kesesakan lalu lintas umpamanya kita harus lakukan sedikit uh, kajian empati Eh, kita tanyalah dengan yang memandu, kita tanyalah dengan yang merancang uh, jalan raya umpamanya. So, apabila kita sudah kumpulkan semua maklumat ini, kita duduk dalam kumpulan, kita akan define. Define adalah uh, mentafsirkan masalah yang kita nak selesaikan secara khusus supaya kita taklah nak selesaikan semua perkara. Dan berdasarkan kepada apa yang telah kita pilih tersebut, sasaran kita tetapkan di define itu kita akan pergi ke proses ideation ataupun proses percambahan idea di sinilah kita akan dapatkan idea-idea yang berguna untuk menyelesaikan uh, masalah tadi dan apabila idea yang ada yang banyak tu dalam kumpulan kita kena pilihlah beberapa biasanya kita akan pilih satu sampai tiga mungkin uh, kalau nak pilih satu pun boleh dan kemudian kita akan lakukan prototype prototype ni tak semestinya ber- bererti dalam bentuk produk uh, prototype boleh Uh, berada dalam bentuk uh, conceptual. Maksudnya kita boleh uh, hasilkan sesuatu uh, flow ataupun cata alih umpamanya ataupun apa sahaja yang boleh boleh memudahkan kita untuk memahami idea yang idea yang telah kita hasilkan tu. So selesai sahaja uh, prototype kita akan pergi ke penilaian ataupun ujian dan hasil daripada maklum malas uh, semua yang terlibat kita akan mantapkan lagi prototype kita kaedah pemikiran rekayasa ini tidaklah terhad kepada uh, penghasilan inovasi sahaja. Kita boleh gunakan dalam pelbagai perkara khususnya kalau dalam kalangan guru, uh, pemikiran uh, ataupun kaedah pemikiran ini boleh digunakan dalam mereka bentuk aktiviti dalam kelas umpamanya di mana kita boleh menggalakkan pelajar untuk berfikir lebih kritikal dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Baiklah, itu sahaja tentang uh, pemikiran rekayasa. Uh, ikuti video-video saya yang lain kalau nak lebih mendalami apa itu uh, pemikiran rekayasa. Terima kasih.